Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy RafaGeek 2013 y el día de hoy les voy a enseñar a instalar el software Frostwire en Ubuntu 14.04 Bueno, aquí vamos Lo primero que vamos a hacer será abrir nuestro explorador, por ejemplo Firefox Ahora vamos a buscar la página de Frostwire Para lo cual tecleo Frostwire Abrimos la página Le damos clic aquí donde dice Free Download for Ubuntu. Le damos clic en Save File. Ok. Esperamos a que lo descargue totalmente. Y una vez que lo descargue, lo abrimos. De esta forma nos abre el Ubuntu Software Center. y nos dice que si lo queremos instalar le damos clic en instalar y esperamos a que lo termine de instalar cuando nos pide la contraseña se la introducimos y le damos clic en Progress para ver el verdadero progreso de la instalación. Y una vez que termine la instalación, podemos ver que FrostWire ya está instalado. Como ven ya podemos abrir FrostWire y empezar a trabajar con él. Otro método para instalarlo es el siguiente. Abrimos el lanzador, abrimos la terminal y en la terminal vamos a descargas o a download. Para lo cual utilizamos e, Primero le damos ls para que nos diga la lista de las cosas que están en la, en la carpeta principal. Como ven, eh, aquí dice downloads, o sea que la carpeta que tengo yo es downloads. Si ustedes tienen Ubuntu en español, lo más probable es que sea descargas en lugar de downloads. Bueno, escribimos cd downloads para ir a la carpeta downloads. Repito, si está en español no escriban CD download, sino CD descargas. Bueno, una vez acá escribimos ls. Como ven acá está, para que nos verifique una lista de, de todos los archivos que están en la carpeta downloads. Como ven acá está el paquete que acabamos de descargar. Bueno, ahora entonces para instalar ese paquete vamos a escribir lo siguiente. sudo, que es para que nos permita ser superusuarios, para que nos otorgue permisos de superusuario dpkg que es un programa para instalar slash i que le especifica el programa que lo está instalando y eh, ahora le damos doble clic acá botón derecho copy venimos acá le damos un clic le damos clic derecho y paste una vez hecho todo esto y ya cuando lo tenemos todo escrito así como yo le damos enter ahora le damos el password y le damos enter como ven ya lo está instalando y ya lo instaló, lo instaló mucho más rápido que en la anterior manera ahora buscamos Frostwire y como ven también nos aparece y podemos trabajar con él ahora para desinstalarlo para desinstalarlo vamos a utilizar el siguiente, el siguiente comando este sudo dpkg r frostwire y le damos clic en enter Como ven ya lo desinstaló, ya no lo tenemos en el computador, pero ahora vamos a hacer otra cosa para que lo purgue, que es purgarlo, que termine de desinstalar completamente el paquete y todos los iconos y todo lo que he instalado con él. En algunos programas funciona, pero en este no porque no era necesario. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mi video, espero lo hayan disfrutado, espero que les haya sido útil. Eh, yo soy Rafa 2013 Recuerden, denle clic en la manito con el dedo hacia arriba, que es me gusta. Escriban un comentario en la descripción si tienen alguna duda, sugerencia, inquietud o lo que sea. Suscríbanse a mi canal, visiten mi canal para ver videos interesantes sobre experimentos, sobre otros tutoriales. Eh, recuerden, yo, yo soy Rafa 2013. Hasta pronto y muchas gracias por visitar mi video.